天才耶！嗨，你好。你好！不要不要！他是不是不太喜欢我？怎么会都面无表情？哇！这个天才我一定要吃下去！啊啊啊啊啊啊！嗨。 你好，你想好了点什么吗？啊，最近文子好多。好帅哦！我以后就会像这棵大树一样，让生命不断蔓延甚至最好，我希望可以组成一个足球队。嗨，嗨，爸比，你觉得我们婴儿房的墙壁要粉红色还是粉蓝色好啊？好，两杯特浓拿铁咖啡。 好。哎，那个有，有米，有米来。啊，果然美女都是这种特浓的感觉吗？是特浓也太好喝了吧！我等一下要跟我网友见面了，好紧张哦！我看到天菜了，嗨，嗨，你好，你长得好像我认识的一个人哦。谁啊？我下任男友。 第一层，比利时巧克力，OK，欧洲顶级工艺，OK，甜中带苦，浓郁滑顺，OK。我去一下洗手间。Oh my god！那我们下次又要去哪里玩啊？都好啊。嗯，那我们去东京。好啊。去冲绳。好啊。 伦敦，好啊，去我家，好啊。喜欢吃什么？嗯，冰淇淋。 <gasps> 喜欢什么咖啡啊？夏威夷果仁拿铁咖啡。哎， <gasps> 你身高体重多少啊？血压稳定吗？如果我跟你妹跟你妈一起掉进水，你要先救谁？Hello，你是发了我的速度吗，大哥？大哥就是他吧？你太帅了吧，怎个可以。嗨，嗨。 <laughs> 这咖啡是意大利庄园门口从头数来第三棵咖啡树第七根分支上长的伊利咖啡豆。这个鲜奶是来自牧场编号 one o five one o 的那头牛。这个香草是来自马达加斯加的 Bourbon Vanilla。Bravo！太厉害了！哎，小豆，我觉得这看起来超好吃的。嗯。我悄悄样问他要不要擦手，他知道手有多少细菌吗？嗯，真的好好吃哦。 宝宝，你试试看。太咬我了！他今天早上刷牙吗？有没有那种加点鲜奶，而且最好每口都有回甘感觉的咖啡呢？走走。嗨。 <sighs> Oh my。